la tècnica està feta. El consens institucional amb la, amb la Generalitat, amb l'àrea metropolitana, amb els ajuntaments hi és i l'únic que falta és que Esquerra Republicana compleixi amb el seu propi programa i voti a favor de la connexió del tramvia. Demà ho portem al plenari municipal i l'elecció és molt senzilla. O mantenim dos tramvies sense connectar i a més en gestió privada o avancem amb la gestió pública i avancem amb la connexió dels tramvies.